Mungkin kita sudah bosan Sudah jenuh Diberi wasiat untuk bertakwa kepada Allah Jumat kemarin Wasiat itu disampaikan Jumat sebelumnya Wasiat itu juga diserukan kepada umat Islam Kenapa seperti itu? Ahibati fillah karena surga Allah hanya diperuntukkan orang-orang yang bertakwa kalau kita sholat dari pagi sampai malam kita sholat selama 60 tahun tapi tidak ada takwa di situ apa kata Allah innama yataqabbalullah minal muttaqin Allah hanya menerima dari orang-orang yang bertakwa kata Nabi alaihi salatu wassalam innar rajula la yusalli salata sittina sana ada orang yang solat selama 60 tahun dia solatnya bayangkan 60 tahun dia solat walam tukballahu salat satu pun salatnya enggak ada yang diterima sia-sia dia salat enggak ada gunanya dia capek dan lelah nah tanpa ada takwa ibadahmu sia-sia yutimmu ruku'ahu wala yutimmu sujudahu ni orang sujudnya sempurna rukuknya tidak kadangkala rukuknya sempurna sujudnya tidak sempurna yang penting buat dia sholat dalam bayangan dia pokoknya sholat masuk surga kata siapa? Allah mengatakan fawailul lil musallim ada orang-orang sholat yang masuk neraka alladhinahum an salatihim sahun mereka sholat tapi seenaknya alladzina hum yuraun mereka salat tapi bukan untuk Allah jalla jalaluhu maka wasiat untuk bertakwa senantiasa disampaikan bahkan Allah jalla jalaluhu di surah ali imran ayat 132 134 135 Allah mengatakan wasari'u إلى مغفرة من ربكم وجنة Kalian bersegeralah jemaah. Kalian berlomba-lombalah menuju ke mana? Tiap hari kita melihat orang-orang keluar dari rumahnya, naik motornya, naik mobilnya, mereka berlomba-lomba di jalanan. Tatkala ada lampu merah, mereka berhenti. Tapi setelah itu, kita melihat perlombaan mereka sedang menuju ke mana? Ke tempat kerjanya, ke sekolah, ke usahanya. Allah suruh kita berlomba-lomba menuju ampunan Allah Azza wa Jal. Segala fasilitas Allah berikan kepada kita. Tapi kita tak pandai mensyukuri. Kuku yang ada di tangan kita belum kita syukuri. Bahkan mungkin kita lupa kalau kuku ini nikmat Allah Azza wa Jal kita diperintahkan bersegera menuju ampunan Allah wa jannah dan surga seperti apa surga itu seperti rumah yang kau tempati seperti warisan yang kau dapatkan seperti istana yang ada di Bogor seperti pulau Dewata pulau Bali di sana seperti itu subhanallah surga itu arduha samawatu wal ardu luasnya seluas langit dan bumi jemaah. Kalau mau berlomba-lomba itu jangan untuk rumah, jangan untuk mobil, jangan untuk jabatan. Yang semuanya akan kau tinggalkan. Ardhu semawat wal art. Luasnya seluas langit dan bumi. Untuk siapa itu surga? Pantaskah orang seperti kita masuk surga? Pantaskah fulan masuk surga? Kata Allah, uiddat lil muttaqin surga itu dipersiapkan untuk orang-orang yang bertakwa engkau tahu kenapa wasiat takwa tak boleh berhenti karena tanpa takwa nggak ada nikmatnya kerja dan usaha Allah sebutkan di antara sifat orang-orang yang bertakwa seperti apa mereka mereka yang tidak terlalu peduli sama dunia ini buktinya apa? Al-Ladin alladhina yunfiquna fis sarra wad dharra buat mereka bekerja berusaha tapi untuk bersedekah mereka berinfak di jalan Allah azza wajal dalam kondisi suka dan duka buat mereka harta di tangan bukan di hati buat mereka bekerja keras mencari dunia untuk membangun akhiratnya dia tahu bahawa harta yang dia kumpulkan Rumah yang dia bangun Usaha yang dia bina Semua akan dia tinggalkan semuanya Jamaah pernahkah kau mengantarkan seorang ke dalam liang lahat Orang kaya raya Mungkin dia seorang presiden Mungkin dia seorang gubernur Engkau letakkan dia di tanah Adakah istrinya yang menemani? Adalah anak-anaknya yang menemani? Siapa yang menemani antum di sana? Anak-anak yang katanya sayang sama orang tuanya akan meninggalkan antum. Istri yang katanya setia hidup dan mati, antum mati mungkin dia kawin lagi. Salah sewu sama. Maka tatkala manusia bertakwa ini, ya, aku berusaha bekerja di dunia, tapi aku ingin membangun istana di surga Allah Subhanahu Maka dia berinfak dalam kondisi suka dan duka. Wal kazimin al-ghayr Mau lihat orang yang bertakwa? Mereka adalah orang yang bisa menahan emosinya. Mengontrol amarahnya. Dia tidak melampiaskan emosinya untuk diri dia sendiri. Ahibati Pernahkah kita disakiti? Pernahkah kita dilemparin batu tangan kita? Pernahkah kita dilemparin batu kaki kita sehingga berdarah-darah? kalau pernah hantu makan marah kadang kala untuk masalah yang remeh sama istri, sama anak, sama anak buah kita marah sedangkan penghuni surga wal kadhimin al mereka orang yang bisa menahan emosinya dia mampu melampiaskan emosinya suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya ya Rasulullah kam na'fu anil khadim berapa kali kita memaafkan pembantu pembantu yang dulu sebagian mereka adalah budak yang diperjualbelikan yang mungkin pembantu itu melakukan kesalahan dalam pekerjaannya memecahkan piring memecahkan gelas mungkin pakaian mahal yang kita beli disetrika sampai kosong oleh dia mungkin mobil kita ketabrak apa yang untuk lakukan marah Nabi Alaihi Wasallam ditanya berapa kali kita memaafkan pembantu tatkala berbuat salah kata Nabi SAW u'fu anil khadim fi kulli yawm sab'ina marah maafkan pembantumu setiap hari 70 kali ahibati fil datang seorang sahabat meminta wasiat kepada Nabi SAW Ya Rasulullah ausini berikan wasiat buat aku wahai Rasul apa kata Nabi SAW satu kata La taqbab. kamu jangan marah sahabat ini berfikir nasihat itu sangat pendek dia ingin nasihat yang lainnya faraddada miraran dia ulangi ausini ausini ausini dan nabi hanya mengatakan latar tu kamu jangan marah selesai urusannya latar taghdab wala kaljana engkau mau surga jangan marah jangan dipikir emosi itu tidak berbahaya buat kita di antara akar karakter buruk adalah al-ghadab marah dia lupa kepada siapa dia marah kadang-kadang dia lupa dengan apa yang keluar dari mulut dia sendiri terkadang binatang muncul di mulutnya terkadang kotoran pun keluar dari lisannya engkau mau masuk surga jangan marah wal kadhibina al-ghaib wal afina 'anil nas dia suka memaafkan orang lain itu orang yang bertakwa dia tidak pendendam jemaah. dia tidak menyimpan luka di dalam hatinya dia maafkan karena dia tahu dendam itu duri yang berada di hatinya mana mungkin dia akan simpan dia maafkan orang lain sebagian manusia berpikir kalau engkau memaafkan rendah martabatmu engkau jadi hina kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ma zadallahu 'abdan bi afwin illa izza tidaklah seorang hamba dengan memaafkan melainkan akan tambah terhormat di sisi Allah azza wajalla wallahu yuhibbul muhsinin Allah cinta kepada orang-orang yang suka berbuat baik kemudian orang bertakwa itu bukan orang yang bersih dari dosa siapa yang bersih dari dosa Allah mengatakan walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah tuh mereka apabila melakukan dosa besar mereka apabila mendzalimi diri mereka sendiri mereka mengingat Allah azza wa jalla fastaghfiru lidzunubihim lalu mereka bertobat mohon ampun sama Allah Azza wa Jalla. mereka, walam yusiru ala ma fa'alu mereka tidak terus-terusan berbuat dosa fastaghfiru li dhunubihim wa man yaghfiru dhunuba illa Allah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun mereka adalah orang-orang tatkala berbuat dosa langsung kembali kepada Allah azza wa jalla bukan besok bukan lusa bukan nanti kalau aku tua tatkala dia berbuat dosa yang kembali kepada Allah Azza wa Jalla.